هذا ميامي غني متعدد الفيتامينات يعني مالتي فيتامين يعني داكشي اللي الذات كتبغي شوف شنو لقينا في حليت القرعه خرج ليا واحد الشويه ما عرفت فين واحد الطرف وانا نشك فيها قلبت بقيت كنخوي تخرج ليا هاد السبيد هذا من هنا وانا نقطعها ولقيت هاد العجب هذا ما عرفتش شنو هو هاد العجب زعما هذا هو المولتي فيتامين هو هذا اشنا هو ما نعرف والله ما نعرف بالله شنو هو هاد الطرف ما عرفتوش حاولت نقلب نفحصها ونحلها كلها شنو هي بالضبط شنو هي اللعيبه هادي ما بغاتش تعرف ليا شوف شوف عباد الله اش كنشربو شوف عباد الله اش كنشربو وتمتع الله كيجي يكون بارد كيجي زوين شوف شنو هي هاد اللعيبه ما عرفتهاش هي هادي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شوف شوف العصير كيفاش داير كله كله حبوب هذاك هذاك الكحوليه هذاك النقيطات كحلين آه كنجيو نشربو ونشربو آه، كنجيو نشربو شوف شوف شوف شوف شوف المغرب اش تسقفاش فيها شوف اش تلصق فيها آه، ما تسقفا فيها ثاني هنايا هو انا كبيت ليا والولد ولد خويا زعما جايين فرحانين جينا من الحمام نتبردو الحمد لله الحمد لله النية صافية ربي كبير واعتقنا من هذا المرض هذا انا والله ما عمري شربته غير تشهيته صافي قلت ولكن اللهم لك الحمد الحمد لله والشكر لله ان ربي حفظني وما شربتش هذا العصير هذا وكنتمنى اي واحد يهرب من هذا العصير هذا وجميع بحال التخربيق هذا ما يشرب الواحد حتى يعرف اش كيشرب كبيتي في الكاس خلطو كبو في كاس اخر بحال اللي درتها انايا من هنا لهنا وشفت لا ديفيرونس وداك اللعيبه لا حول ولا قوه الا بالله ها هو باقي من هنا مدلي